ได้ Qabsoodhaa mul'isu bilisummaa xiyyaa bilisummaa xiyyaa. daddeemuu qiyyaa garaa fi hallayyaa qabsoodhaa. Duulattee muuqiyyaa garaa fi hallayyaa. Duulattee muuqiyyaa garaa fi hallayyaa. Qabsoodhaa mul'isuuf bilisummaa xiyyaa bilisummaa xiyyaa. Duulattee muuqiyyaa garaa fi hallayyaa. deemuu biyyaa garaa fi hallayyaa kabsoodhaan mul'isuuf bilisummaa xiyyaa bilisummaa xiyyaa. يا أملي سماتي يا تولدمو خيا قرا فيها الليال تولدمو خيا قرا فيها الليال كبسودا ملسو بلسماتيا بلسماتيا Tuulattee muuxiyyaa garaafi hallayyaa. Tuulattee muuxiyyaa garaafi hallayyaa. Kabsoodhaa mul'isu bilisummaa xiyyaa bilisummaa xiyyaa. Tuulattee garaafi garaafi